Mon micro m'a lâché pendant mon road trip, le son de cette vidéo va donc être d'un peu moins bonne qualité. Mais bon, reste quand même, parce que tu vas en prendre plein les yeux. Bon visionnage. Salut à toi ami Wanderer Je sais, ma barbe, c'est le bordel, mais va te raser toi quand tu dors entendre tous les soirs. Aujourd'hui, je suis très très très très très très très très à l'aise du Japon. Tu peux quasiment pas aller beaucoup plus à l'aise que là où je suis. Je suis donc sur la péninsule de Shiretoko et plus exactement maintenant dans la petite ville de Laosu. C'est un parc national qui est vraiment très très grand et incroyable sur l'île d'Hokkaido. En face de moi, juste là, j'ai le mont Laosu qui fait à peu près 1660 mètres de haut. Ce que tu aperçois juste derrière moi, eh bien, c'est la Russie. Tu regardes sur Google Maps, c'est la Russie. Mais les Japonais sont pas trop d'accord, ça fait des années qu'ils la réclament et ils lui donnent même un nom japonais. Les deux volcans d'activité qui sont sur l'île ont des noms japonais. Du coup, on va faire un tour ici, mais d'abord, on va aller se tremper. Et pour ça, il y a quelques kilomètres et on va utiliser l'ardoise magique. Ça y est, en moins d'une demi-heure, je suis arrivé au Adomari Hansen qui sont juste au bord de l'eau avec une vue incroyable. Alors à savoir que je tombe totalement à la bonne période parce que ces Hansen ouvrent qu'en mai. Parce que la baie de Toco en hiver, euh, ça ressemble à ça. J'ai un peu de mal à réaliser que je suis en train de me baigner dans une eau à 40 degrés au nord du Japon en m'attendant la Russie. Après ce petit bain bien sympa, me voilà dans le petit village de pêcheurs de Haidomari qui est le dernier village de la péninsule. Après, il n'y a plus rien du tout. Là, j'arrive au bout de la route va quand même suivre un peu le chemin parce que le truc c'est que si tu veux aller au bout de la péninsule faut que tu passes par tout le massif montagneux c'est à peu près 4-5 jours de rando sachant qu'il reste de la neige et qu'il y a des ours je crois que je suis en train de tomber amoureux d'Hokkaido les gens sont d'une gentillesse incroyable faire du stop ici c'est tellement facile les gens font 70 km de plus juste pour toi moi c'est un truc euh, qui m'est jamais arrivé dans tous les pays où j'ai fait du stop les paysages sont fantastiques. Je suis amoureux quoi. Voilà, ce coup-ci, je peux dire que je suis quasiment arrivé au bout d'un pays. Je suis au bout du Japon. Je peux pas aller plus loin. C'est fini. Par contre, Karasu, lui, il peut. vraiment magnifique. Alors là, ce qui vient de se passer, malheureusement, j'ai plus de batterie avec le drone. Mais tout là-bas, je viens d'apercevoir un ours. Il est resté que quelques minutes sur le bord de la plage. J'ai pu le voir un petit peu avec la caméra, mais je sais pas si on verra grand chose. C'est juste je sais pas, c'est... je me sens... Voilà, il y a un truc quoi. Je viens de voir un ours. Je viens de voir un ours. Du coup, on va peut-être y aller. Yo, je suis de retour à Laosu. je suis un peu déçu que l'ours ne se soit pas pointé au moment où j'étais en vol. Il a fallu que j'ai plus de batterie quand je l'ai vu. Alors peut-être qu'il était là avant. Je vais regarder au montage si je peux l'apercevoir ou pas. Mais je suis vraiment pas sûr. Non. Du coup, là, il y a un autre truc qui vient de m'interpeller. Tu connais forcément les Sakula c'est les fleurs de cerisier qui fleurissent au Japon au printemps. Euh, c'est très connu, tu as dû voir des vidéos sur les réseaux sociaux il y a deux mois de ça. Et je dis deux mois, pourquoi Parce que sur l'île principale du Japon, la saison c'était il y a deux mois. Sur Hokkaido, c'est un petit peu plus tard, c'est fin avril, début mai. Et en fait là, je me trouve à l'endroit où les sakura fleurissent le plus tard. Et du coup, on est aujourd'hui le 21 mai, et qu'est-ce qu'il y a Il reste des sakura. Bon, un ours, des montagnes, des sources chaudes, en plein air. Je crois que j'ai fait le tour de la Sous. On va partir de l'autre côté de la péninsule. On va passer par le Chileto Copas, qui apparemment est magnifique. Et de l'autre côté, il y a encore d'autres sources chaudes, des cascades et plein de choses à voir. C'est parti Alors je me suis arrêté sur la route parce que le coin était vachement joli. Non, en fait, c'est parce que le mec qui m'a pris en stop euh, m'a arrêté là. Mais coup du hasard, je me retrouve devant un pont euh, qui a l'air assez ancien et qui a assez de la gueule. Mais surtout, D'autres sources chaudes. Bon, bah j'ai pas pu filmer parce qu'en réalité, il y avait des mecs à poil. T'as vu sur la rivière, t'es en pleine forêt, c'est vraiment cool. Les gens sont à poil, mais ça c'est le Japon. Quand t'es dans un homestead, t'es complètement désinhibé. La nudité, ils s'en foutent totalement. Alors bah j'ai suivi le mouvement. Alors j'ai marché deux petits kilomètres. Et là, juste derrière moi, il y a un geyser. Alors sur le panneau qui est juste là, qui est forcément tout en japonais et tout en kanji, j'arrive quand même à comprendre qu'il y a une éruption toutes les 50-70 minutes. Là, ça commence à fumer un peu. On va attendre quoi. maintenant je suis devant un phénomène très fréquent au Japon un immeuble abandonné et dans ce cas précis un ancien hôtel Hansen qui a l'air totalement délabré à savoir qu'il y a des millions de bâtiments abandonnés au Japon pour des raisons diverses et variées économie dans les petites villes tsunami, tremblement de terre, beaucoup de choses comme ça c'est chaud, je viens de euh, jeter un coup d'œil à l'intérieur il a l'air d'être resté tel quel. Il y a encore des chaises à l'intérieur, le mobilier est resté. Il est resté tel quel, c'est incroyable. Alors bien sûr, je vais pas m'aventurer là-dedans euh, parce que déjà, c'est beaucoup trop dangereux. On sait pas depuis quand il est comme ça. Et en plus de ça, euh, ça ressemble à un manoir beaucoup trop flippant. Euh, j'ai vu des films comme The Grudge. Je ne mettrai pas un pied dans ce bordel. Par contre, si Tev de la chaîne Ici Japon veut faire un site là-dedans, eh ben, il est le bienvenu parce que là, il a un beau spécimen. chute d'eau de full épée et honnêtement l'endroit est pas top. c'est sûr, c'est que Shiletoko, mon endroit préféré au Japon jusque-là, cet endroit est juste une merveille de nature, de beauté. C'est juste un truc de fou. On va pas. copine. ça n'a pas l'air de la stresser plus que ça. Ah, c'est un truc de fou. J'ai pu m'approcher vraiment près d'elle. Elle n'avait pas peur du tout. Bon, il y a un moment, forcément, c'est pas un animal de compagnie, hein, c'est pas un chien. Du coup, il s'est un petit peu éloigné, mais franchement, euh, je pense que c'est la première fois que j'en vois d'aussi près. Et me voilà enfin arrivé de l'autre côté de la péninsule, dans le petit port de Utolo, qui est certainement le port le plus stylé qui m'a été donné de voir. Ah, c'est là que s'arrête mon périple sur la péninsule de Chiletoko. Euh, certainement pour l'instant mon endroit préféré du Japon devant Miyajima, c'est juste de toute beauté. Même si vous me croyez pas, moi je vous le dis, j'ai vu un ours. Comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est important pour la chaîne. Tu peux partager tout ça sur les réseaux sociaux, les miens sont juste là. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici. Et pour te récompenser, je te laisse avec le coucher de soleil. Oh,